देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू पहुंचे यहां पर उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को कंधा दिया यह दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला था और इस मौके पर सेना के अन्य जवान भी बेहद गमगीन दिखाई दिए